mag-unboxing tayo ng tuyo. <laughs> Ito yung tuyo ng ano, galing ng Pilipinas. Yun. <laughs> ito, ito, sarap mo na ito. Lagyan na tayo ilaw para malinaw ah. So, minta apa? minta tapang malupet gulo nah, yan ito hipon malupet sarap na ito mag-unboxing tayo ng tuyo. <laughs> Ito yung tuyo ng ano, galing ng Pilipinas. Yun. <laughs> ito mo, ito, sarap mo na ito. Lagyan na tayong ilaw para malinaw ah. yun. mata apa mata apa melepet kayak nah ternyata ya, ya, itu melepet serapnya itu Ini bawasan dong Galing pa ng Pilipinas tayo na Pinamigay na natin yung doon sa mga tropa natin so, kanina kumain na rin ako medyo mahina yung boses ko ng ano, mga tropa na natutulog kasi uh, kaya na unboxing na natin na tupper na unboxing human so ayun kanina dito ako kumain eh ito pa yung ulam ko yung nakarang ano ayan pakso ng trops kapit yan kagabi nagluto ko yung ginata ang dami yung ulam eh so yan ang mga trops <sighs> grabe hirap ng OFW ng mga traps ito unboxing natin so dyan na kayo mga traps bye bye <laughs>